Cześć, z tej strony Sullivan i witam w kolejnym odcinku serii Crazy's Glitches and Tricks. Oczywiście znajdujemy się w Crazy's Warhead, a mianowicie w mapie numer 5 tak naprawdę, której dostajemy się do jaskini. W następującym tym materiale zamierzam Wam pokazać jeden z następujących bugów, czy też trików, które udało mi się dokonać na tej właśnie mapie. Na początek jednak musimy dojść do tego miejsca, i wszystko na miejscu Wam wyjaśnię. Widzimy się e, po krótkim cięciu. Oto dotarliśmy na miejsce. Normalnie powinniśmy tędy po prostu przypłynąć przez ten oto źródełko i się na drugą stronę. Widzimy oczywiście nadgórającą się sceny walki. Obcych i najprawdopodobniej z Koreańczykami sądząc po jakichś trzeba karabinów i ogólnie CKM. Więc powinniśmy normalnie przejść, ale nie ja. W moim materiale chcę wam pokazać jak dostać się tam na górę, właśnie tam, bez używania jakichkolwiek czytów. Jest to jednocześnie ciężkie bardzo i pracowite, bo trzeba niesamowitą cierpliwość, no i też po prostu yy, odrobinkę szczęścia. No cóż, ja Wam pokażę calutki proces, jak to wygląda, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć wynik końcowy, jak się tam dostałem i co tam jest, to tutaj na dole powinniście dostać e, dokładne, e, że tak powiem, minutę, na którą powinniście pominąć, by obejrzeć końcowy rezultat. No cóż, czas zabrać się do roboty. Mam nadzieję, że film się spodoba, że obejrzycie go całego. To na razie. Боже, удалось. Удал. О май гад. Удал. В концу. odcinek chciałem to przetestować tak. bardzo. No i cóż, tak wygląda wynik końcowy. Nie będę ukrywał, że dla mnie to był szok. Duży szok. Bo jednocześnie dokładnie niemożliwego, ale spodziewałem się teoretycznie czegoś więcej. Nie mówię, że to jest złe, ale jednak myślałem, że coś będzie lepszego ale myślę, że na pewno fajną ciekawostkę pokazać, że twórcy też popełniają błędy, czego uciska Chrisa, którzy niby zbudowali oczywiście wysokie wejście, nikt nie, pewnie nie próbował się wydostać, no chyba za pomocą cheatów, czyli po prostu mocnym skokiem, e, lewitacją, czy po prostu używając e, bomb. To jest też taka możliwość, że można użyć nieśmiertelności za pomocą ładunków C4 się podbić, Mój sposób był yy, normalny, tradycyjny, bardzo długo się go robiło, ale można w się wystawić na te karty, które ja mam przygotowane, użyć C4 i się podbić. Tylko oczywiście tak trzeba C4 nosić, aby sobie przynajmniej dwa podmienić. Nawet broń sobie strzelają. szarlatów obcego. Nie są do zabicia. No nie co będą mi zepchnęło? Co jest? A ja nie strzelam, silny. Broń sama strzela. Ja będzie patrzeć to na płucie. Coś się zablokowało. Przez to strzelę. Stop it, please, please. No w końcu. Chyba działa gdzieś tutaj nad platformą centralną. Wciąż tak właśnie wygląda platforma. Myślę, że większość mogę się tego tak spodziewać, ale że mi się lubi tak w sposób, to myślałem sobie z tego znak, co to mogłoby być. Jestem z siebie dumny, że jestem mi się wydało. Mam nadzieję, że doceniacie mój wysiłek. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec naszego materiału. W tym filmie pokażę Wam też inne bugi z tej danej mapy, czy po prostu miejsc niedostępnych ogólnie, yy, które oczywiście chcemy się dostać na siłę za pomocą tradycyjnych sposobów, ewentualnie za pomocą licznych pewności i użycia C4. E, pragnę zauważyć, że ten odcinek jest testowy pod względem innej formy nagrywania, czyli po prostu nagrywam konkretne mapy, nie wszystkie bugi, triki, glitche są związane. E, ogólnie nie wszystkie te mapy będą dostępne, bo niektóre są bardzo krótkie, bo poświęcę je na random moments. Ale myślę, że tutaj mogę pokazać kilka takich oto miejsc. No, szczególnie na tej mapie, bo nie tylko o, ta mapa, ale będzie też inna. I ogólnie tak odcinki mają wyglądać, tak jak ten, czyli wstęp, i ogólnie rozstanie pokazuje Buglicz i jego konsekwencje niezwiązane. No cóż, już nie będę przeszkadzał. Oglądajcie. Mam nadzieję, że film w miarę wyszedł. Na razie. You're making good progress, Psycho, and I've got even better news. Eagle team secured their position and are en route to a QRF at the sphere's perimeter. Maximum strength. Maximum speed. Maximum strength. Maximum strength. Maximum armor. Psycho, we've got a lock on the container. The Koreans have it in the terminal and are loading it onto one of the mine's automated freight trains. Our best guess is that they plan to take it to the airport on the far side of the Ang River and evacuate to Pyongyang. You must get on that train. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli y, podobał Ci się film lub też nie, pozostaw swoją opinię w komentarzu. Byłoby bardzo miło, gdyby się podzielił swoimi wrażeniami. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia.